そして何より岡田和親にとってみますとこの試合敗れれば自身の G1 が終わってしまうそんなプレッシャーのかかる場面でもありましたいやー読み合いの速さがすごかったもう帰ろうとしてるけどお客さん、はい、これは欲しがってるよ言葉聞きたいですよね、はい、欲しがってるよメディオンアリーナ大阪に詰めかけたファンは岡田和親の言葉を待っていますが や無理でしょうとあんな試合の後です無理でしょうとしょうがないなということなのか岡田和親さあこれで何勝目なんだ果たして何勝目かな何勝目になりますかちょっと、岡田本人に聞いてみますかそう何勝でしょう何勝だ信じられない信じられないこんなにきつい戦いしたのに 俺がまっすぐ帰ろうとしたら帰らせてくれない大阪のお客さん俺は信じられない人間不信です <laughs> そんなに俺が余裕で勝ったように見えますかそんなに俺が強かったですかそんなに俺がかっこよかったですか じゃあ言いますおどんだけ貯めるんだよもうマジでフラフラしちゃった順 <sighs> 調じゃない 岡田和親順調じゃないもうみんなが思ってる岡田和親に戻ってきたんじゃないでもさ俺別に前の岡田和親ぐらい強くてかっこいい岡田和親に戻ろうなんて全く思ってないんだよね もうねいくつか上行くよ俺が上行くってことは新日本プロレスが上行くってことだからまあ G1 予選あと一つ 岡田棚橋岡田ロッキーも岡田みんなやめて棚橋さんがかわいそうだから。 まあ田中さんにはかわいそうだけど日本武道館初日岡田勝って優勝しますもう満足してくれた早く座りたいんだよ俺は。 大阪の皆さん今日はどうもあが石さんよいしょタイトルマッチなきゃいすないのねああさすが G1 クライマックスああやっと座れた いろんな短期間でいろんな選手とってみんなの強さっていうのを肌を持ってね感じてそしてその思いをいく岡田和しがもっと強い、えー、改めて罪の男で岡田和志がっていうのは、まあ、あとは、ああくそきついまあ J も可能性あるんですかね、はい、J が勝ったらもうダメってことですかそうですそっか、そっかまあ J が勝って岡田が <laughs> 負けたら J があったらもう J 行っちゃうとですかそうですはあマジかでも J が勝っても棚橋さんがいっぱいだと棚橋さんですほうほうほうほう加藤選手は J 選手が引き分け以下でかつ棚橋選手に勝利することでしょうまあ岡田勝つしかないってことでしょうそうです、はあ、どっち見て答えはシンプルうんまあ J が勝ったとしても別に 同じケオスですから G に決勝にねそうなったら行ってもらいたいし、うんね、G は好き放題やってるけども、うん、g はクライマックスらしくない戦いをしてるのかもしれないけどそれはね、まあ、しっかり後で終わったらまた話し合いでも戦ってでも分からせてやればいいのでね。 まあ、J が勝ったら勝ったで俺の夏はおしまい、うん、もう俺は勝つしかないんで勝ってね、うん、俺が今年の、テーマは何でしたっけ笑顔笑顔そう俺が笑顔で終わらなきゃみんな笑顔で終われないでしょ、ね つ盛りもらえるでしょ総理よし熱盛もらえたしあとは優勝してもう一回熱盛もらわなきゃあ笑顔になってしまったありがとうございました